bari in gaya maka gaskiya duniya wannan da kake ji da gani ba ta lalace ba ba abin da ya lalata duniya in ma har akwai gurɓacewa da lalacewa to daga cikin mutanen suke cikin duniya ne ƙa'idar ƙwara ɗaya ce annabi ya gaya mana ita ana so masu mulki su yi adalci ana so wanda ake mallaka ko milka yi adalci annabi ya gaya mana hadisi ingatacce ya ce wa in ta'amara alaikum abdun habashiyun fa alaikum bisam'i wa ta'a annabi ya ce inda za a shugabantar muku wani bawa bakar fata iya magana da larabawa 'yan makka fa alaikum bisam'i wa ta'a annabi ya ce wajibi ne ku yi mishi biyayya wajibi ne ku yi mishi da'a kuma sahabbai sun wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tambaya suka ce idan muna da shugabanninmu sannan kuma shu shugabannin duk haƙƙin da ake nema a kanmu mun ba su amma kuma su bisa mana abin da ya kamata za mu huto mai zanga-zanga sai annabi ce a karku yi musu zanga-zanga kar ku yi musu hoto na hoto ku dai abin da yake wajibi a kanku ku ba da haƙƙin da Allah ya ɗora muku wasu alullaha haƙƙahun alaihim sannan ku roƙi Allah Allah ya fitar muku da haƙƙinku da yake kansu wannan shi ne tsari na addinin musulunci idan muka lura shi shugaba duk inda yake shugaba na kowace ƙasa kamar matsayin shi a misali kamar matsayin juju ne a cikin al'umma yadda kasan juju a cikin al'umma juju inda za ka kamo ɓarawo ga kayanka sannan sai ka zo ka kawo juju ka ce ga ɓarawo na kawo juju zai ce kai can wajen polisai su je su bincika su yi takarda a kawo min takarda sannan kuma a kawo ɓarawo in mai tambaya sai abu ya tabbata sannan kuma za a tura shi gidan wakafi to matsayin shugaban ƙasa kamar haka ne a cikin ƙasar shi abin da rike nufi a nan gudun shi ne da wanda ya zaɓe shi da wanda bai zaɓe shi ba lokacin da ya hau shugabanci duk gaba ɗaya kowa na ne kowa na ne inda akwai waɗansu madahun mulki a bisa ka'ida ta addinin musulunci sai to ga wani wanda yake ya cancanci a bashi gurin amma sai ya kasance ba dan fati kinka ba ne dan wani fati ne daban amma a bisa ka'ida shi ke da kwarewa a kan wani bangaren to a bisa adalci na shugabanni to shi ne ya kamata a kawo a ba wannan gurin domin mi don ƙasa sai ta ci gaba idan aka ɗauko wani wanda shi bi san kanka don wannan abun ba ko da ɗan fatinka ne ko da ɗan fartikinka ne idan ka zo ka ba shi to a nan gudun ƙasa ba za ta ci ba gaba shi ku lokacin da duk mai mulki ya hau mulki duk gaba ɗaya abin da yake so a ce ƙasar shi ta fi kowace ƙasa ci gaba to yana daga cikin abin da ya kamata mu iya rarrabewa masu mulki akwai bangare da ya kamata su su kula da kyau su adalci a matsayinsu na uwayen ƙasa to shi ku talaka akwai abin da ya kamata mu yanzu mafi yawa musamman muka ɗauki ƙasashen wato bakar fata tunda kamar siyasunmu na yanzu har ila yanzu siyasun an bar mu a baya duk wanda ya hau wai in dai ba ɗan fartinka ba ne ba ba za ka mishi ba addu'a Allah ba shi ƙarfin iyawa wanda kuma wannan yana daga cikin wajibi abinda manzo Allah ya faɗa yana daga wajibi manzo Allah abinda ya gaya mana kai talaka ka yi addu'a ga dukkan shugabanka dukkan nau'i na shugabanka ka yi mishi addu'a Allah ya sanya ya yi adalci wannan addu'a a kan mu talakawa wajibi ce ba mustahabi ba ce wajibi ce mu tashi tsaye-tsayin daga yin addu'o'i duk inda ake samun waɗansu 'yan tarzoma waɗansu masu kama mutane suna garkuwa waɗansu masu zauwa su da mutum yana sallah yana azumi yana zakka babu gaira babu saba su kashe shi to sai a dage addu'a da yin istighfari da yin salatin annabi da yin addu'o'i Allah ya ba da zaman lafiya wanda yake ya fandare addu'a ta kan iya nuna mashi gaskiya ya dawo ya zub da makama to wannan addu'a idan muka ce mu ba za mu yi ta ba babu ruwanmu to wallahi mu sani fa shi hun bala'i idan ya zo to kai kanka talaka ka fi ji a jika sama da mai mulkin yanzu idan aka ce misali ku ta gurbace gaba ɗaya da kashe-kashe shugabannin da suke mulki in su ga babu sarki sai Allah za su iya tsallakewa wata ƙasa kai ku talaka ina zaka ba ka da jirgin da za ka hau a cikin ƙasar za ka tsaya in ma Bala'i zai gaba da kai ya gaba da kai to wannan yana daga cikin abin da ya kamata mu talaka mu iya ganewa duk abin da manzo Allah faɗa gare mu shine mafi zama daidai wannan manzo Allah haka ya faɗa shugabanni addu'a ake musu Allah sanya musu adalci ko da ba naka bane ba yake mulkin ko ba dan kabilar ka bane ko da ba dan kin ka bane in mushi addu'a in kai addu'a ubangiji Allah sai ya sanya mai adalci ya kyautata ma sama da shi dan fartin naka inda shi ne hau watakila ba zai ma ba wannan abu watakila ka samu alkhairi mai yawa a bisa bangaren wanda yake mulkin wanda ba dan ko ba shugaban ka ba sannan mu sani kamar yadda na ce idan mai mulki ya ba da haƙƙin da ke kan shi shi ma talaka ya ba da haƙƙin da ke kan shi za a samu zaman lafiya a ƙasa haƙƙin talaka wanne ne shi ne yin addu'a haƙƙin mai mulki wanne ne shi ne adalci na haɗi ɗansu kuma mu sani manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a hadisi ingantacce ya ce la ya duma mulkun bi zulmin walau ala musulmin walakin ya duma bi adalin walau ala kafirin annabi ce mulki bayya dawama da zalimci ko da mutumin musulmi ne in muka zaɓi wanda yake shi ne mafi kowa ƙadika mutu to amma sai zamanto kuma a zalimi ne to wallahi mulki ba zai tawama ba sai zamanto a zalimi ne wallahi mulki ba zai dawo ba amma mulki yakan dawwama ko da shi mai mulkin kafiri ne mutukar yana adalci irin wannan nusus su ne za mu yi bibiya don mu fahimci al'amuranmu sannan mu iya gane ina duniya ta sa gaba saboda mafi yawa mutane suna siyasa bakar siyasa sannan kuma su ma masu mulki suna mulki bakin mulki wanda menene bakin mulki bisa iya kulawa lokacin da kawo matsayin shugaba kowa naka ne bisa iya kulawa da